Paira sobre a vida fulgores doutros mundos. che nos ollos tamén estrelas de auga, ensoitas na cala. Da infancia, cando rendidos, volven os anxos. Sasen, sal, senás e ti. Intentas coller as sombras pendurados nos fíos de estender as palabras. Ahora que máis quererías revocar os mortos que che soben polas pernas aínda que enches a noite de bombas brancas, a esperar una faísca de lume que che prenda o poema.